えー、今日はこの SH モンスターアーツ、えー、1989年を、えー、開けてみようかなと思います。えっ、ー、と、これはあのー、前回結構前に出たあのー、交響曲のゴジラ1989と同じなんでしょうけれども、なぜか、えっ、ー、と、あの超ゴージャスなフィギュアの後に、この、えっ、と、何もないバージョンが えー、今頃になって発売されたっていう感じになっております。なんで、ちょっと、あ、今来たのかっていう感じだったと思います。でもまあ、あのー、この、えー、1989のビオゴジの SH モンスターズ、えー、まあ、通常版の何のエフェクトパーツとか、何のからくりもないやつが、えー、SH モンスターズとしては発売されてなかったんで、えー、これも まあ、出てきたんで、まあ、ひとまず良かったなと思います。 <laughs> とりあえず、上げてみましょう。はい。えー、こちらが中身となっております。とってもシンプルでいいと思います。エフェクトパーツもないんで、 こんな感じですね。うん。ちょっとなんか、ちっちゃいね。ちっちゃいな、思ってたより。うん。 うん <laughs> まあこの何ですかねこのボディの形がやっぱ美容語字感がありますねあのー、なんだっけこの目の目がさなんかちょっと暗っぽく見えるのが美容語字かなと勝手に自分は思ったんですけれどもだからちょっと それ以降の平成ゴジラのシリーズのゴジラってなんかもうちょっとその白目っていうかこの黄色い目がもうちょっと鮮やかになってるイメージですけれどもこのゴジラはやっぱりちょっと暗くちょっと暗っぽく見えるのがあれかなと思いましたで塗装もえーとうんあれだねなんかちょっと白とグレーとのコントラストがすごい いい感じになっておりますでジョイントはまあ同じ他のフィギュアと同じような感じかな上もが口を開けるとこのようにかなり、えー、細かく作られた牙が、えー、出てきます。 h a n d s o SH モンスターズはもうちょっともうちょっとなんか なんかあのリアルに近いものができてますね。うん、うん、あんまり話すことがない <laughs> で、えー、まあこの1989が えー、出たので、えー、もう、えー、出ている SH モンスターアーツのビオランテの、えー、オリジナルカラーとスペシャルカラーと一緒にこう合わせて、えー、あのバーサスビオランテを再現するのも面白いかもしれないですね。はい。かなり えー、シンプルですが、えー、この歴代の、えー、ヘセゴジラシリーズの中では一番、あのー、ですかね、かっこいい、あの、フォームをしているので、これがフィギュア化されてとっても嬉しいです。また、あの、あれですね、あの、ビオランテと一緒に、えー、ちょっとこう、ここにも載ってますが、えー、パッケージにも載ってますが、こう、一緒にこう飾って えー、遊んでみるのもどうでしょうか。はい。 <laughs> そんな感じです。はい、以上となります。はい。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあね